आज इस कदर है याद आई तेरी बेखबर ना मुझको थी कोई खबर ना मुझको थी कोई फिक्र बस एक तू ही मेरी बात जानती थी मेरा साथ मानती थी मेरा हाथ मांगती थी क्योंकि तू ही एक समझती थी मुझे गम भी एक आ है अब कैसे ये बुझे मैं हमेशा तेरे साथ कैसे बोली तो मुझे ऐसे बोली तो मुझे ना कोई भी थी वजह अब जो हो गया सो हो गया पीछे क्या है देखना अब यंग तू भी आगे बढ़ जा पकड़ा जो भी फेंकना तेरे हाथ है कलम अब लिख दे तू भी लेखना अब कर ले तू भी देखना पीछे ना तू देखना पीछे ना तू देखना अब आगे तेरे लाइफ है हाथ में तेरे डाइस है तुझको ठीक से खेलना क्योंकि एक ही मिलता चांस है काउंट होते रन है पीछे ना तू देखना अब जो तेरे साथ है असली उनकी बात है life is not a piece of cake ना तगड़ी देना फाइट तभी रहेगा ऑन साइड अंदर की मेरी ये आवाज मेरी आंखें खोले करना क्या है तुझको सबसे लड़के फिर ये मुझसे बोले फ्यूचर का तो सोच अपने अंदर को तू खोज ना बन जाना तू फिर बोझ भारी वजन देगा मोच क्योंकि एज छोटी फिर भी जिंदगी ये मेरी खोटी सपना देखा अपना खुद कमाना पैसा रोटी फिर भी सोचू मैं की जिंदगी ये कैसी होती आंखें मूंदे हारे टूटे मेरे आगे रोती मेरे पास वाले मेरे खास वाले मेरे साथ उठने बैठने साथ वाले नोखी बात वाले कहते तूने किया सब ना just wait for it to hit club you have found the sound is way for people to listen up अब सब ठीक है स्लो ये बीट है फिर भी स्पीड है हम ना ब्लीक है हम ना डीट है मेरे गाने चलते ऑन रिपीट है हम ना चीट है लिरिक्स मेरी कैसी हीट है सीखा जो भी फ्रॉम द स्ट्रीट है other one Q K feet है अब आगे सुन ले बेटे consciousness on the mic lyrics लिखता बहुत टाइट संभव sign off alright yeah hey, hey. saw you and I knew you nobody could ever know I waited for you through it all, I waited for yourself to grow But you really left me falling in my grave I'm just stalling all my fatal line, spelling any names Cause there's really nothing left for me to say I'm just like a stranger in this game, I'm not the same I feel like I'm in danger, guess I'm just feeling okay Had a change in my nature, I feel like I'm live again and my bars are not the same I'm sloppy with my chain I'm getting out my place Now I'm looking at your face Now I think I can relate I can understand Now you probably want me back I can hold your hand But I'm thinking what it's gonna be I don't wanna end up bad I don't wanna end up mad But there's only one way to see I just think I'm really sad But I think I'll take you back Now I'm thinking what it's gonna be it's gonna be I'll just take good care and I'm thinking I'll just tear Cause it's only bad now you can agree I'll show you around, I won't say anything now I won't say anything now No, I won't say anything now don't say anything now.